Заходишь в такое, у тебя нет ни дома, ни спалки, ничего, да? Понятно. И отеля у меня уже, по всей видимости, тоже нет. И дом у меня пробахали. Но у меня шкаф не забрали. Это означает, что я могу сюда дверку воткнуть? Хм, Интересненько, интересненько. Немножко серы осталось. Оружие какое-то. 350 скрапа. Совсем чуточку компонентиков и две сачельки. Еще и две бензопилы. Будем начинать с нуля. Всем привет, дамы и господа. Мне все больше и больше нравится ваш актив. Спасибо вам огромное. Совсем скоро нас уже будет 100 тысяч. А если вы хотите помочь перешагнуть эту ступень, не забывайте подписываться и ставить чизера. 7к чизеров и продолжение будет уже на канале. Дерзайте. Добавляйтесь в ВК и вступайте в мою группу. Там бывают розыгрыши. Топ-комменты прошлого ролика. Приятного просмотра. Who's this? Hello. food, Yeah, take this. Thank you very much, dude. No problem. Sub boy. What's up, man? Can I can I come in too? Yeah, why not? Thanks, man. I <laughs> appreciate it. You have some food? I'm literally dying. Take this card for you. Here, can you drop it down here? Thank you. Thank you. Appreciate it. You can you can build base close to me, you know? Yeah, why not? Psst. Блин, тут такой домик отстроился. Неужели вот эти пацаны меня зарейдили? Вот эти вот. Странным образом он появился, этот домик, после того, как зарейдили мой прекрасный отельчик. Слушай, это сильно было сейчас. По-моему, я всех убил shit, bitch. Sink. No problem. Буду помогать этим соседям, потому что без соседей как-то жизнь скучновато становится. И буду как-то камбэчить лут. Блин, у меня есть три конфетки. Но ну, я, наверное, до большой не насобираю. Антираты топлива. Теперь вы, ребята, моя первая цель которую я хочу зарейдить. И в принципе серы у меня немало, чтобы вас бахнуть. Далеко собрался, дружок? Еще? Еще скрабчик? Спасибо. Мне это все как раз нужно. Опс. So bad idea, my friend. Оу, oh, Ого. Интересно, кого я убил сейчас? Убил типа без повязки. Ну ладно. Give me invite to the group, please. What? Give me invite to the group. I just leave. Uh, take this. Sorry. Как только я отжал побольше одежды и ревиков, я сразу же выдвинулся на поиски рыбки покрупнее, а конкретно калашистов. Да, шансы были малы, но они были. Челик с калашом сидит, блин, на крыше. И в меня спреет. Тот тип в буферку упал, а калашист тут непонятно где. standing. Oh my god, man. Я нашел два калаша. Он кильнулся. Пончик. Важное задание. Ты можешь быстро зайти на сервер? Да, куда? На Ростопе. Неважно, я побежал сейвить домой. Я побежал сейвить домой лут. Вот. Надо очень быстро текать отсюда. Жесть. Жесть. Жесть. В каком ты сейчас квадрате, где надо прибежать? Да, на F18. Помнишь, где мы типов дипали? Это я и бомж какой-то левый. Вот Хорош. это? А, подожди, не у меня. Пойдем. Can you give my friend invite to the group, please? This my friend. Sure, what's up, man? Ты чувствовал, когда я бегал только что с арбалетом и ревиком? А, это все тот же дом? <laughs> Дом только без отеля. Понял. Он, видишь, даже сам сгнил. Так, ладно. Фиг с ним, с этим деревом. Сейчас нужно сбегать кое-куда. Очень срочно. Но это было только вон, видишь? Стоит. Блин, лестницу поставили уже туда. По всей видимости, чувак выбрался оттуда с буферки. О, двушка. Что? Блин, не зря пришли сюда. Тут челик может где-то сидеть в буферке. Ну этого полутали прям под ноль. Дим, залутай. Ты залутай. умер? Я... Ну... 200 IQ, да? И естественно, чтобы не фармить камушки, мы фармили фармеров, потому что фармеры фармят намного лучше, чем мы. А он домой забежал. Он домой забежал. Блин, там еще один чел. Можем дипнуть. Можем. Второй. Хорош. I'm the best guy. Французы. S'il vous plaît? C'est la vie dans la coca? La boca de la coca? Че, Easy. давайте не... Чё Фу, стоишь? ящик дерева. Вот это врыв, вот это просто, да, экшен. Чисто за забайтились на... <gasps> Чувак! Да, судили на то, что судили. Эй, мем. А, они предлагают, они говорят, типа, они тебя выпустят, если ты им оставишь кое-какую лут. No problem. I need only sulfur. and metal and scrap. Can your teammate go far away? Wait, brother. Okay, go. Here, we're not. We don't have anything. Your teammate's right here. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Wait, let him out. Let him out. Let him out. Okay. Good luck, boys. Take this metal ore. Wait. Wait, and wood. Good luck. Я немножко у них украл. Это тебе держи. Да. Ну, кстати, неплохо поднялись. Мы навыбивали достаточное количество ресурсов, чтобы немножечко обустроить наш бункерочек, чем, естественно, мы и занялись. Может быть, паракодовые замки поставить, как думаешь? Ой, здесь этот. Здесь кукуруза опять поспела, надо ломать. Пончик ушел спать, так как ему надо было рано вставать на завод, и я остался один. И как раз возле меня начался какой-то очень интересный рейд с пуликов. Естественно, мне стало интересно. Не понял, кого тут рейдят с пулемета? даже я не знаю. Коня нет. А нужен конь. Жаль, что самый главный конь ушел спать. У меня лестниц нет. А лестниц у меня нет. Эй-эй, мэн! Пс. Эй, мэн! Стоп, man! Man, I need help! Эй, hey, don't do it, my friend. Or I killed you. Bro, I need boost, you know? это русские, понял. Один готов. Я не могу к ним залезть. И это самая главная проблемка. Не, видимо, это не мой антирейд, потому что... О, пончик. Не переживайте, я сейчас... Я сейчас лесенки скрафчу. А их, наверное, не умею крафтить, да? Понятно. Ай, блин, перерабатывать далеко бежать. Ну ладно. Но ну, я уже не успеваю на этот антирейд. С этим, к сожалению, ничего не поделать. Ну все. Теперь я могу скрафтить патрончики на калаш. <laughs> Посмотрим, как ребята запоют теперь. На следующий день ко мне прибыло подкрепление. И это был не только пончик, но и злодей. Да успокойся, что ты... Возле того дома? Да. На копье. Есть у меня копье, блин. На тебе похавай это другое дело. Он меня убил, <laughs> я его убил. Он за домом у нас был уже. Hey, Dylan. Can you give my friend invite? Hello. Can you give my friend invite to the group? Take go. And злодей. Так, ну что, бойцы. Самая главная задача выселить сейчас типов, которые вон там на горе живут. Это основная задача. Вы готовы Это к этой все, конечно, цели? Хорошо, но у меня лук не так. натягивается. Попробуй. Потому что стрел у тебя нет. Да есть у меня. Ладно, у меня нет стрел. Не, а вообще я пробовал. Кого мы взяли в команду, Пончик? Я не буду говорить. Вот, смотри, красота. Дип, пацаны, закройте дверь. Там чел, я ему бошку дал с костяной, можете добить. Минус. <laughs> Подними меня. Держи, там есть одна стрела, пончик, хватай. О, на это можно садиться? Да. У меня есть идея. Пойдем искать типов с пушками, я их убью, короче, вы залутаете, и мы пойдем рейдить. Слушай, а это, по-моему, тип в топ-сете с копьем лезет, смотри. Ну пусть лезет. Давай, прыгай. Да. На! О, ревики. Там челик в топ-сете, в смысле какой ревик? Одного положил, убил. Ай, ай, ай, ай, а, это не топ-сет. Я перепрыгнул. Я умер. 120 топки было коптер. О, можно холодос разбить, чуваки. А, у него тоже компаунд. О, боже, посмотрите на это. Нифига нет. Когда ты все время голодал. О, минус Кирилл. Да хер-то там. Ну, Давай, Кирилл, покажи мастерство. <laughs> О, Опа, бежит по дороге, лоб. Ты меня в текстуру чуть не удавил. Ты точно кого-то видел? Нет, а ты? Я тоже никого не видел. Странно очень. О, хватай пончик. О, Томпсон. <gasps> ага. О. Я тебя там же куда это все лутать? Подожди. Сейчас мы топки наплавим. А ты садись где-то недалеко отсюда. Кирюх! Посмотри за печку! За печку посмотри быстрее! Смотри вижу, за печку! Вижу, вижу! <laughs> По нему урон не проходит. По кому? Что? У. Нам надо сваливать отсюда, у меня сейчас берданка сломается. Садись. Хорош. <gasps> У нас калашисты. Отходи дом зайдете? Я в доме. А дома положил! Убейте! Меня положили, закрой дверь, закрой дверь. Закрыл. Кирилл, а хорош. Одного положил, мужики, он догореть должен. Это узбек какой-то. Чтобы вы понимали, это были те самые пулеметчики, которые рейдили моего соседа. Подходят вдвоем аккуратненько. Голову да еще. Они рядышком прям, мужики. Справа, вот тупо от входа справа. То есть мы выходим справа или от твоей Я стороны тебе дем, демку включаю, смотри. А, Блин, прям справа в, в упоре. Да, да, да, да, да, да, да. Ну-ка, открывай дверь. Один минус. Поднимай, поднимай, лежит, поднимай. Он лежит, он лежит, он лежит. Он поднимает его. Мужики, он поднимает его. Я понял, понял, хорошо, понял. Хорошо, хорошо. хорошо. Он сейчас его поднимет. Он поднял его. Хорош! Закрой дверь. Нет. Я закрыл. закрыл Я добил Хорош. его, да. Хорошо, отлично. Где он? он мертв в упоре, в упоре. Тихо, тихо, тихо, где он? Второй еще идет, второй идет на помощь ему. Лутают вдвоем. Минус. Еще один минус. Хорош! Еще минус. Я иду лутать, мужик, все, хорош, закрой. Э, ну, я закрыл еще один, тихо идет. Это я бегу по воде. Минус три? Да, да, да, да, да. Еще один бежит. Это я по воде бегу. Еще один бежит. Где они? Не слышу, мужики. Я, я перед входом никого ултай, не вижу. Ултай, ултай, ултай, ултай. Мне отхил нужен. Залутай отхил и домой занести. У них нет хила. Так это твои звуки были, я понял. Хорош. Хорош. Наш приз. Не-не-не, это тут оставляй, я пойду тоже поутаю пока. Хорош, но ну это было очень круто вообще. Размансели типов. Они Все придут нас рейдить. Надо домик обустроить. Я, кстати, спалку себе не кинул. А. Да, у меня тоже спалки здесь нет. Так, надо кинуть. После всех этих нашествий мы решили слетать на отпост переработаться и обустроить немножко свою базу, потому что домик у нас был не ахти. О, пулеметчики. А, -а, -а! Он с дома стреляет. Пулеметчик стреляет с вышки. Угу. Ну теперь понятно. Ну, теперь ладно. среды обитания. Мы умели крафтить ракеты, мы умели крафтить экспу, но не умели ракетницу, поэтому мы нашли покупателя и решили трейдануть калаш в обмен на базуку. Он так решил? Угу. Десантника это боевой патрон. Десант крепче стали и гранита. <clears throat> Нахлынуло а что-то. Спасибо. Удачи. Давай, давай. Нам ее еще изучить, получается. О, нифига, смотри, челик построился на. Угу. Так, так, так, это перерабатываем, это перерабатываем. Вот сейчас было бы фиаско, если бы я базуку переработал. 500 скрапа. Жирненько, жирненько. Оп. Здорово, Нарочись. Привет. Я думал, как обычно, сейчас чувак с двушки подходит и меня лицо разбивает. Не, ну тебя не буду, а так да, убиваю иногда. <laughs> <laughs> Слушай, такой вопрос. Ты не знаешь насчет пулеметчика? Тут пулеметчик недалеко живет. Да, я знаю, вот здесь вот вышка стоит, вот. Вот сейчас на Энку смотришь? Да, да, я знаю. стоит. А у него там что по дому? Там хамстер и... Да, там бункер внутри металлический. И он закрыл этот... Вышку сделал. А, то есть внутри опять бахали. типичный, типичный бункер, да? Вы их бахали? А, вон та база, так, которая с ПВО. 16-летний школьник. С ПВОшкой это наша. Это хорошая башня. А, -а, -а даже так. Вот, за деревянным забором, которая, да, вот твоя хата? Да, да, да. к Понятно. возле мусорки. Возле космодрома сбили вертолетик, и мы решили туда слетать и попробовать его отжать, потому что ракеты и сишки нам бы не помешали. Слушай, я ящики не вижу. А нет, вижу. Двое. Убил его. Вижу. Я спущусь, слышишь? Голову дал пулеметчику. Минус пулемет. Слева еще фул идет. 260. Двое. Слева видишь? Типа? Трое. Типов? Трое, четверо, пятеро. Слева, пятеро, да? слева. Они под скалой? Нет. По зиме бегут. Слева один обходит. По мне, по мне, по мне. 50. Очень жирно наваливают по мне. Видишь его? Да. Уходит правее. Тип. Двое. Мину минус два. Хорош, хорош, вижу. Лутай. У этого базука была. Скоростная. АВМ. Лутай, все. Я тебя сейчас подбираю. Не, нормально еще по хп. Блин, я могу их всех развалить, слышишь? Садись обратно на гору. Сейчас, сейчас скинем обратно, Димас, не рискуй. Ты летишь на типов. Нам... Летишь на типов, быстрей! Давай я тебе все а, скину. Ты... ты меня оставишь, да, я да, всех да. убью да. И ты мне пончика привезешь. Я с собой АВМ возьму. Стоп, ты калаш один забрал? Да, да. Тихо, тихо. Пончик ко мне срочно. У меня щелик. У меня пулик. У меня до пулик херачит с крыши. Ты жив? Да, я зашел тут Тихо. в эту стенку. Меня калаш убил в стенках. Убил калаш. Бегу. У него несколько топ-сетов. А, тут фулл сет сидит, он не пропустит меня. Где он сидит? В доме. Еще минус один. Хорошо. Ты должен подойти ко мне. Бегу, бегу, бегу. Убил типа. Он в окне? Да. Еще тип бежит. Меня убивают. Хилис. Беги ко мне. Вдоль забора. Срочно. Держи гир. Калаш держи. Патроны. Ты можешь? Знаешь, как сделаем? Я буду воевать, а ты сейвись, на. Сейвись и убегай куда-то. Я буду дальше воевать. Бля. Ну я пробую. Вижу пулик. Тихо. Он, стой, аккуратно, он прям наверху на вышке. меня убили. Беги, беги, беги, беги, беги, беги. Он пушит, пушит, пушит, пушит. Я вижу. Их тут двое. Я ушел, я ушел. Сейчас мы пончика туда высадим. Тебе коптер отдадим. А стоп, а где ты коптер О, посадил? Как вы уже могли догадаться, Кирюха выжил и удрал со всем лутом, который я ему скидывал. И мы отправились готовиться к рейду. О, знаете что я крафчу? <laughs> FBI, open up. Оу. Давай я разбавить. А, ну ладно. Красиво. Слушай, а что это? Нормально там трафик. Там деревянные проемы, слышь? Деревянный проем. О, тут дверь открыта. А тут закрыто. МВК потолки. Слушай, тут что-то есть. Чего? Все, бахнул так, что... А мы через гантрап можем пропрыгнуть, хотя это плохая идея. Слушай, вот этот гантрап мне не нравится. Все, его уже нет. Дерево. Две двери стоят, там гантрап может быть. Опа, Опача. Кто это у нас тут отдыхает? Пулемет! Подходите, матушка. У этих бомжей пулемет. карте калаш э, этих пуликов больше, чем калаш. Ну, по серии не окупились вообще. Ну слушай, пулики это уже что-то. Основную задачу мы выполнили. Мы зарейдили соседей, которых я планировал зарейдить еще очень-очень давно. Да, ребят, это конец ролика. Но не конец истории с этого вайпа. Впереди вас ждет еще очень долгое путешествие. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравился ролик, не забудьте проставить лайк. Всем пока.